Y si me llama voy, tú dime dónde estoy Vendo un wanna be your solo te quiero hoy Que nadie aquí se alarme, vamos a disfrutarle Entre los dos a nadie vamos a contarle sácale se Ese me envenena Sin problemas si se acerca siento quema Será que con su piel morena Me atrapa y me encadena Su cadera lady muévelo y sin pena Nena, sácale cantela se booty me envenena Sin problemas si se acerca siento quema Será que con su piel morena Me mata y me encadena Su cadera lady muévelo y sin pena Sin pena, sin pena Moviendo las caderas Mi booty te envenena Lloré que te enlaquezcas Pues mis caderas son el huracán De cuando vas a escapar Man, man esta noche es diferente, así que vamos a prender el ambiente Que las bocinas revienten Siento que quema, esto se pone caliente eh, eh. Y voy bajando, cada vez más rápido Se nota que lo está gozando, lo tengo delirando Con los ojos en blanco Move your body, you make me psycho Con este ritmo fresco, muévelo violento y lento Hasta pegar el culo en el pavimento Es lo que yo ofrezco, fuck Sácale candela, ese booty me envenena Si hay problemas, si se acerca siento quema Será que con su piel morena Me atrapa y me encadena su cadera Lady, muévela sin pena Nena, sácale candela, ese booty me envenena Si hay problemas, si se acerca siento quema Será que super morena, me atrapa y me encadena Su cadera, lady, la sin pena Para abajo tiro money, con mi música se pone horny Grabo video pose story, soltera no quiere nada Acostumbrado a tirar honey, ella venga como Connie Ella corre como Sony, no está dispuesta a parar Tra, tra, tran, tranquila Ve que si lo mueve rápido se le puede caer la pila La adrenalina se siente cada que recorro tus esquinas Bailando, estás pegando, de arriba abajo estás moviendo no le gusta que la molesten en su ambiente Ay, Vamos contra la pared, yeah. Dale bajo, bajo, paso un shot que me relajo Llega un shit que queda abajo y ella lo manda al carajo Dale bajo, bajo, paso un shot que me relajo Llega un shit que queda abajo y ella lo manda al carajo Nena, sácale candela, es seguro y me envenena Sin problemas, si se acerca siento más ¿Será que super morena Me atrapa y me encadena Su cadera lady muévela sin pena Nena, sácale cantela, Se y me envenena Sin problemas, si se acerca siento quema Será que con super morena Me atrapa y me encadena Su cadera lady muévela sin pena es JL haciendo hit, mami cream en el beat Con Mortal Studios Stroma haciendo hits, bitches